Здрасте. Сегодня у нас очередной выпуск по теме «Автотовары и аксессуары на Алиэкспресс». Смотрим до конца, чтобы не пропустить именно тот товар, который вам пригодится. Все ссылки на товары под видео. Просто смотрим и удивляемся, какие товары производятся и можно выписать из Китая. Thank you. Звуковой USB Bluetooth адаптор. Пригодится в машине и дома. Декоративни светильник с USB штекером для салона авто и не только. автомобильный MP5 плеер, восьмиядерный Android. Поляризационные очки для водителей защищают глаза от ослепляющих бликов. автомобильный светодиодный панельный светильник в салоне. Автомобильный дорогой мультимедийный плеер на Android. аудиомагнитола, аудиостерео, USB, AUX, FM. с пультом дистанционного управления. Автомобильный освежитель воздуха. автомобильный видеорегистратор. Автомобильный диагностический сканер ОБД-2 автомобилем многофункционални радиоприемник с Bluetooth плеером. Трудно перечислить все возможности. Светодиодни противотуманни фари. Лучшее средство для самостоятельного удаления мелких царапин на кузове авто. Чехли для ключов. ვიფუკლიზერ გალოდლია ბეზაბასნესის ზადნებობიდან.